Hoje é mi da de di un introito. arvoreto é um néssari misterioso, que traz sua abitudine, como de entrar em casa como um... O arvoreto tudo um nome, tá uma mano de varro ou de piombo e l'altra de estopa. De inverno, a mani pode entrar em uma casa sem rimore, pronta a rida. A <laughs> gente dorme sempre. e voulete metti nu da staienti e mina i culi cu azomana Bon, a certi gli piace questa O allora lampa un stagno d'acqua non t'autinto per forzarlo a alzasi. Nulla di più dispiacevole che sti svedi, eh? Anzi, ah, per certi turisti, il rimore degli animali di campagna è e peggio. Potete appraloti ma non li darete mica. Ma si posto che du sciacamana e che si fasse una risata. Ho detto, un nemico davvero pericoloso o gatiu, ma è fido a persona che lo stuzzica. Tanto a persona deve essere astuta per far fuggire o voletto. Un giorno, una dunetta la gaiosta per andare in città a spacciare i prodotti. Le saucisson d'Anne. Si portava in casa i sovrumati e broci freschi freschi. D'un colpo, o peso ananta o capo cresce, cresce, facci che ad un'età l'ompa tutto in terra, muggendo. C'è un diavolo dentro, ma non era mica un diavolo, era... Mamata. E no, era un voleto che sciacamanaia eredia. Un'altra volta, un mulinaro di Tralonca a sera alla tracciata, mentre che lo macinava il grano, sentì un zitello piangere. si pianta e va a cercare Uditello. Uditello risponde che Ta uvretu, ma che non può più camminare, tanto un mulinaro si porta in casa. Un bel uvogo brucia in un sciaminè, ma Uditello ricusa da avvicinare i suoi Un mulinaro non si ne vede mica, ma ci voglia sapere chi vuole i tuoi piedi vorchi e i devi piatta quando lo si va ci passa pa un umano. O mulinário volta do trabalho e larga o zetero solo solo. A rótula de um mulino si pianta e rida e sciacamana o Per sparazzarsi di un c'è una malizia. O un po' pata o disordini e rimette ogni cosa a sua piazza. Tanto il paesano sbiutaia un sacco di rano e un sacco di vena insieme mischiati e ho voluto che entria in casa era obbligato a rimettere insieme urano con grano e avena con avena così dopo parecchi ore ho voluto stanco morto scomosso che non podia più e beh se ne scappava eh? la gaia a casa scordandosi di Asoburla